Quand tu vis dans une vie perdue, t'as tout le temps l'impression de vivre dans un monde post-apocalyptique. Le seul avantage, c'est qu'il peut avoir une invasion zombie, je serais même pas au courant. Tous les jours, c'est un village fantôme. Il y a vraiment personne. Ce qui est génial dans ce genre d'endroit, c'est que t'as absolument rien à faire. Aller au cinéma, aller au fast-food, au laser game. Ah ben non, c'est pas possible. À moindre activité, tu dois faire 30 minutes de route. Si j'allais à l'épicerie. Allez. évidemment, si t'as oublié quelque chose de course. t'as la haine. Hop, hop. Oh putain, j'ai oublié le gamin s'amuser avec des jeunes de mon âge. Comment te dire Ici, il y a soit des très vieux, soit des très jeunes. Et traîner avec un enfant de 5 ans, comment dire Il y a 500 habitants. Oui, 500 habitants. Ça date pas de maintenant. Il a fallu 214 ans pour passer la barre des 500 habitants. C'est passé quoi durant 214 ans La première guerre mondiale, Napoléon, la seconde guerre mondiale. Il s'est passé plein de choses pour avoir juste 200 habitants. L'avantage, c'est que tes voisins, c'est des oiseaux ou des animaux trop ou des Anglais qui t'explosent tout. Ça doit être le seul avantage, si on peut appeler ça un avantage. Je vous entends déjà me dire pourquoi tu vas pas te promener, pourquoi tu vas pas faire du vélo. Quand tu pars de chez moi, tout est en descente. Oui Donc le retour te mit Et puis il y a que des chemins chelous. Puis bon, au bout de jour, tu connais les villages par cœur. Hein. Il y a un truc que j'aime bien ici, le 14 juillet n'existe pas. Et pour 14 juillet, on fait quoi Bah rien. Ah bah oui du coup, quand t'as plus internet, t'as l'impression d'être dans The Walking Dead. Ah bah non, c'est un trou paumé. Les chaînes TV locales ici pue la merde. Bonjour et bienvenue sur Pomme TV, un retrouve aujourd'hui pour parler de l'affaire Vladimir Chepanon, qui sous un coup de folie a tué des seul. Le seul événement qu'il y a ici sont les fêtes votives. Tu connais pas Ben c'est ça. Autrement dit, c'était pas la folie. Mais surtout, dans ce genre d'événement, t'as des mecs alcoolisés dès 8h du matin. Pendant 3 jours. C'est le moment de l'année où la population est multipliée par 2 ou par 3. En même temps, c'est pas compliqué quand tu vois le nombre d'habitants de base. Bon, après, t'as de grosses fêtes de vieux. Ah, eux, ils rigolent pas, par contre. Hein. Évidemment, tout n'est pas noir. Enfin, si, un peu. Le seul truc bien ici, c'est la maison. Elle est magnifique. Et j'ai ma chambre, seule. Oui, parce qu'avant, je partageais ma chambre avec ma sœur. J'en avais 16, elle en avait 23. Autant te dire que quand je voulais faire euh, l'oiseau, c'était compliqué. Fallait s'organiser. Puis bon, quand ma sœur avait des amis, je devais dégager de la chambre. Ouais, ouais, on me demandait de partir de ma propre chambre. Bon, heureusement, la chambre était grande, voici un aperçu. Mais les voisins faisaient un bordel je suis passé de ça à ça. C'est la fin de la vidéo, soyez sûr d'être abonné. Si c'est pas le cas, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est le seul moment de l'année où est-ce que la population est divisée. Oh, divisée.